Me jäi jumi tänne taloon. Ee, onko, onko tuota talokaa enää olemassa? En tiedä. Joo, minusta tuntuu siltä, että minä räjäytin tuon kouluista. Mä katon... Kuulostaa Joona, ihan vittu hyvää älyä. Joona, mitä vittu... Sitä koulua ei muuten enää oo siinä, mutta hei, mä en pysty enää enempää kiinnittää siihen huomiota.